بحث کارگاه جوشکاری 15 مرداد 99 استاد آذری دستگاهی که ما اینجا داریم این اینورتر و تکفاز کار میکنه و آمپر دستگاه این دستگاه بر اساس آمپر تعمیر میشه و اینجا درجه بندی داره که میشه تعمیر خب ببینید دستگاه بچه اساسی تنظیم کنیم و جدول داره بندی داره ولی یک ساده ترین راهی که اصطلاح کارگاهی بهش میگن با توجه به زخامت قطعه کار و قطر الکترودی که داریم خب مثلا ما زخامت قطعه کار اونجا 8 میلیمتره و الکترودی که استفاده میکنیم الکترود 3 خب میگن الکترونی که متناسب با اون استفاده میکنید ضرب در عدد 35 میکنید میشه چند 105 درسته مثبت منفی 15 آمپر ما تلورانس داریم حالا این برای چیه وقتی که ما میخوایم مثلا پیشنهادی سربالا یا روی پایین بدیم آمپر رو میاریم پایین که ریزش مدار رو به کمتر باشه ولی در حالت افقی اگه بخوایم عمق نفوذ بیشتری داشته باشیم مثلا با این الکترود میتونیم حتی تا 120 آمپر هم چکار کنیم تنظیم ببین ما اینجا دو تا کاب داریم ببین یه کاب وصل به هم مثال که این پایینه خب، حالا ما اینجا کابین دوشکاری داریم اگر که یه جایی بخوایم دوشکاری کنیم اینو باید به قطع کار حالا ما چون کابین اون فلزیه بخواهیم جلو دست با رو نگیره به پایه کابین و یه انبارت الکترودگیره که حالت فنریه خب بعد اینو به این شکل نگه هم باز میکنیم الکترود رو میتونیم داخل این قرار خب ببین بچه الکترود یه مغزی داره و یه روکش فقط یه قسمتش روکش نداره خب الکترود رو فقط از قسمتی که روکش نداره ما میتونیم داخل انبارت قرار بدیم روی انبارش به صدا با زاویه مختلف میشه الکترود قرار داد ببینید 45 رو به پایین 45 رو به بالا و 90 درجه خب ببینید ما برای راحتی کار برای اینکه دیده بهتری داشته باشید میگیم اینو 45 رو بالا قرار بدید و الکترود لغ نزن خب اینو میزنم اینجا سویچ این دستگاه که این روشن میکنیم پشتش خب حالت صفر یکی وقتی خب، که مستقر میشیم پشت روز کار خب ببینید الان که اتصال بسته الکترود هم بسته این الکترود به هر جایی کابین بخوره جرقه میزنه و جریان ایجاد میشه خب پس باید حواسمون باشه فقط زمانی که میخوایم کار انجام بدیم این به این صفحه نداریم خب. و زمانی که نمیخوایم کار انجام بدیم این از این میز کار چی باشه فاصله حالا چه اتفاق میفته وقتی که الکترود به یه فاصله ای از این مثلا پلیت میرسه جرقه میزنه و جریان ایجاد و هم این فلز ذوب میشه و هم الکترون ذوب از ذوب این دوتا پیشداری میده در واقع حرکت الکترون آزاد بین این دوتا فلز باعث ایجاد جریان و اختلاف پتانسیل الکتریکی باعث ذوب شدن هر دوی این خب بعد ببینید زوایای دست اینو من به این شکل میگیرم خب حالا زمانی که خواستم کارشم شروع کارکنان دستکش و ماسک هم کردن ببینید الکترود باید در یک صفحه عمود در این صفحه قرار بگیره و این زاویه هم 60 هفته داره ما میخوایم ایستگاری خطی از سمت چپ به راست در حالت افقی انجام بدیم خب ببینید اولین و نکته مهمترین نکته ای که ما حین کار داریم اینه که این جریان الکتریکی که ایجاد میشه ما نذاریم الکترود بچسبه خب الکترود اگه به این سطح بچسبه باعث میشه که دستگاه حتی اکسان بکشه و به دستگاه کشار میاد و الکترود کم کم نرم میشه و دو خب پس یک گپی بعد بین الکترود و این پلیتی که ما میخوایم کار کنیم باید باشه این گپ بهترین فاصله بین این دوتا به اندازه قطر الکترود یعنی الکترود ما 3 میلیمتره خب قطعه باید 3 میلیمتر که این و این فاصله حالا برای تنظیم این جریان چکار میکنیم؟ ممکنه برای اولین ما که دستور روشن میکنیم و الکترود میکنیم شروع به کار بکنیم برقراری جریان یه نظر سخت خب اینو به یه فاصله میرسونیم بعد آروم آروم مثل حالت نوک زدن اینو به صفحه میزنیم بعد که جریان ایجاد شد خب الکترول رو به یه مقدار از صفحه فاصله میگیره طوری که جریان قطع نشه خب بعد الکترول رو به صفحه نزدیک میکنید در حد سه میلیمتر مکس میکنید تا یه مذاب به اندازه دو برابر قطر الکترون چک بگیره بعد که مذاب به اندازه دو برابر قطر الکترون چک گرفت ببین بچه اگر وقتی مضاف شکل گرفت اینو ما دور کنید، در واقع خارجی شد خب ولی اگر زمانی که مضاف شکل گرفت آروم آروم شروع به حرکت کنید و حرکت هم به صورت خطی باشه میشه خطی زد یکی از مهمترین شروع و حرکت ها حرکت میشه خطیه که تقریبا همه همه جا میشه ازش استفاده خب الان همه میگه ماست از داخل اگر که ببینید به صورت خطی ما اینو چپ و راست میکنیم و جداش میکنیم اگر نوسانی حرکت بدید الکترود بیشتر میچسبه و جدا کردنش سختتر اگر که دیدید نمیتونید الکترود رو جدا کنید سریع مثلا این به چسبیده خب سریع این انبارک رو جدا کنید اگه زورتون نرسید یا سخت بود خب سریع دستگاه رو خاموش کنید نذارید تو دستتون فشار بعد الکترونه قابل غیر قابل استفاده میشه یا اگر اگر رنگش عوض بشه تقریبا غیر قابل استفاده ولی اگه نه رنگش عوض نشه میشه شما که فیلم میگیرید از تو گوشی فقط نگاه کنید مستقیم نگاه نکنید مشخص رو تنظیم میکنم خب پس ببین الان یک سانتیمت کاسه فاصله داریم خب زاویه دستم رو تنظیم میکنم بعد همون میزنم هیچی نمیبینم مثل نک زدن پرنده اینو به سطح ضربه میزنم خب ببین بچه من الان یه پرسی مذاب ایجاد شد در اندازه دو برابر قصر الکترون این الان بعد از اینکه مزاوی جا شد من دورش کردم این در واقع یه خالجوشه خالجوش کاربردش کجاست مثلا شما دو تا قطعه رو میخواید به هم پیش بدید یه خالجوش دو سر مسیر میزنید که این دو تا قطعه با هم ثابت بشن بعد بتونید اون درز رو چکار کنید جوشکاری کنید درست شد؟ از این من حرارتی که اولش گفتید با چی Masrafını da sen... Önemli şey. Açın deskop çün معمولا الکترود به راحتی نمیشه چون الان نوک الکترود من داغه نمیشه ولی دستگاه قدیمی ترانس آره، داشتن اینا به اینکه الکترود میمون روی صفحه یه ذره مکس میکردی میچرد خب حالا این بچه میخوام یه خط یه پاستیسکاری خطی بدیم از سمت چپ به خب دقت کنید به چشم فقط دقت بشید موقعی که جوشکاری داریم انجام میدیم به صورت خطی وقتی از چپ به راست حرکت میکنیم الکترود اون زوب میشه و مصرف میشه خب پس فاصله نوک الکترود با صفحه زیاد میشه پس همزمان که از چپ به راست داریم حرکت میکنیم باید از بالا به پایین الکترود رو صفحه چکار کنیم؟ نزدیک کنیم در حد 3 میلیمتر نذاریم فاصله بیشتر بشه خب 反正他们反正。 ریزکاری خطی انجام بده کش الکترود ذوب میشه و روی مزاد میمونه چرا به این شکل عمل میکنه ببینید این روکش دو تا کار انجام یکی باعث میشه که جوش ما زود سرد نشه و ایجاد ترک بکنه چپ به راست داریم حرکت میکنیم باید از بالا به پایین الکترود به صفحه کار کنیم نزدیک کنیم در حد سمیلیمت نذاریم فاصله بیشتر بشه خب

بچه روکش الکترود عین گل روی جوش میمونه و ما این گل رو باید بکنیم الان حرارت این بالاه و خطر باید حتما عینک محافظ رو چشم باشه خب اصلش رتیکا رو نباید آن آره، حرارت آره، بالا پس اینو به این شکل با هم بردست میگیریم و با چکش آروم آروم به سمت مخالف خودمون تغییر خب ببین بچه اینجا یه خالجوش داریم و اینجا یه پاسپیش خطی داریم خب به این شکل و ببین بچه وقتی که یه خط جوش میکنیم باید فرمای گوش کنیم دو برابر دو الکترود به الکترود ما سه تقریبا فرمای گوش شما دو برابر قطر الکترود. خب آره. پس همیشه نوت الکترود دو صفحه در حد سه میلیمتر نباید فاصلش بگذاریم اگر فاصله نوت الکترون با صفحه بیشتر باشه چه اتفاق میفته ببینید نور زیادی ایجاد میکنه دود زیادی ایجاد میکنه و پاشش مزار زیادی داره اطراف جوشتون خاکی رنگ میشه و اسپترهایی که مزاروی پرک میشن این برابر و اطراف جوشتون پر از پاشش مزار اگر خیلی الکترود تو مذاب فرو ببریم یعنی همون دقیقا روی مذاب یعنی مقدار توی مذاب حرکت کنیم یعنی رو مذابمون برآمده میشه خب یا حالت قوسی گوش ایجاد میشه که اونم عیب نه عیب توش بریم در میاد سوال میخواستم نحوه تنظیم شدت جریان دستگاه برای هر قطعه فلز مختلف الان میشه توضیح بدید معمولا باید چند باشه چجوری باید تنظیم کنیم حالا نحوه خاموش روشنی زمانش ببین بچه من دیگه چیز در مورد ساعت سرعت حرکت دست یه دیشکاری خیلی بود مثلا من اینجا که شروع به حرکت کردم خب چجوری باید حرکت کنم ببین بهترین روش برای افراد مبتدی شمردنه ببین مثلا میگه هزار یک هزار و دو هزار و سه همینجوری آروم آروم با همین سرعت که پیدلش میشتره آروم آروم هم چور میکنه میاد جلو بعد برای نحوه تنظیم دستگاه جریان ببینید ما الکترودهای خیلی مختلفی داریم خب ببین الکترودی که ما داریم استفاده میکنیم الکترود 613 ما ممکنه برای کاری الکترود 718 استفاده کنیم 60 استفاده کنیم خب حالا اینا فرقاشون چیه ببینید الکترود ای 613 ای که یعنی سر حالت الکترود در روش دستی انجام میشه 60 زد در هزار میشه و مقاومت کششی خود مغزه الکترود رو یک وسه یک وسه نشانده نشان اینه که ما از جریان متناوب میتونیم استفاده کنیم یا جریان ثابت ثابت خب و سه میگه که شما به همه نوع حالت دیسکاری میتونی از این استفاده کنی یعنی این 613 یه الکترون دیگه 60 پوند مقاومت کششی داره و با هر دو جریان متناوب و ببخشید و 60 13 رو با جریان متناقض باید استفاده بشه و در حالت های مختلف ما میتونیم از این استفاده تقریبا یه الکترود تقریبا توی کارگاه تقریبا الکترود همه کاری خب؟ حالا اگه ما یه فلزی داشته باشیم که بیسش قویتر باشه و مقاومت بالاتری داشته و ما بخوایم جیشش استقام لازم داشته باشه بعد از الکترود ای هفتاد مثلا ای هفتاد بعد ببین مثلا جوشکاری آلمینیوم و استیل حتما باید جریان متناوب باشه اگه جریان ثابت باشه جوشکاری انجام نمیشه خب و اگر ما بخوایم به روش قوس الکتریکی جوشکاری آلمینیوم و استیل انجام بدیم باید از الکترودهای مخصوص خودشون استفاده کنیم و از الکترودهای بیس آهن به این شکل ما نمیتونی استفاده شدن مثلا مخصوص خودتون در مورد نحوه تنظیم جریان ببینید بستگی داره ما فلز پایمون چه فلزی باشه زخامتش چقدر باشه خب و است... استقامتیشمون چقدر برامون باشه اگر ما بخوایم اینقدر دقیق این کار رو انجام بدیم بعد فرمای WPS استاندارد AWS اون فرما پر بشه که دقیقا مشخص بشه که فلز پایه چیه ارتفاعاتش چقدره و همه اون فرم که پرسه اون موقع بریم از توی استاندارد طبق فرمون و جدول میگه که آقا محدوده جریان شما مثلا از 90 تا 100 وات باشه نوع الکترودتون مثلا 718 وات باشه خب دیگه اونجا طبق جدول دونه دونه ما میریم و همه چی تنظیم مثلا برای کارهای نفتی و گازی که خیلی حساسن معمولا این فرم رو مهندس پر میکنه بعد به پیشکار میده که پیشکار الکترود و دستگاه همه رو تنظیم کنه و به فرم استفاده بعضی الکترودها هستن که تو دمای معمولی هم نباید میگم خب بعد داخل آمر نگه بشه یه دستگاهیه که توی دمای خاصی الکترود نگه یا بعضی الکترودا که دمای معمولی رطوبت رو جذب میکنه باید همواره جایی باشه که آره رطوبت نباشه یا داخل آون قرار میدن گرمش میکنن که اون رطوبتشون از بین داره برسید کنه آون باید یه سوال سرعت حرکت تو جنس فلز یا زخامتش تاثیر داره یا نه سرعتی که استفاده کنید اون هزار و یک این سرعت حرکت دست بستگی داره اگر که قطعمون خیلی زخامتش کم باشه ما اگر یه ذره مکس کنیم سریع سراغ میشه اینجا یه مقدار و سرعت حرکت دست همون بیشتر باشه ولی وقتی قطعمون زخیمه باید آرومتر حرکت کنیم تا به نفوذ بیشتری داشته باشه خب. خب دکتر دیگه یه دونه در بلد خب الان ما خالجی شد انجام داریم گیرید و یه پاس تشکایی خرد حالا این آموزش روی پلیت رو حالا ببینید اگر که ما دوتا تا پلیت رو بخوایم به هم وصل کنیم و درزشون رو پیشکاری بدیم خب؟ ببینید اول یه خالجوش سمت چپ میزنم بعد یه خالجوش سمت راست میزنم باید شما هم سریع بزنم چون این اگه چپو بزنم داغ دیگه سرد بشه باعث میشه که این دهنه چی میشه اینجوری باز میشه بعد سریع خالجوش سمت راست هم بزنم بعد که ها رو زدم روی درز حرکت میکنم خب آروم آروم میام جلو و درز رو پر ببین بچه فقط موقع جوش همیشه حواستون باشه به هیچ وجه بدون ماسک به جوش نگاه نکنید رو برق میزن بعد الان ممکنه زیاد حس نکنید شب موقع بعد از غروب آفتاب یا موقع خواب حس کنید چشمتون انگار دارن که شیشم داغ میبزن انگار سوزن سوزن میشه و آبریزش بگیرد نه علائم برداری و اگه همچین اتفاقی بیفته باید با دست این مثلا دستمالای نفی برداشتی اون آبزی چشمتون رو پاک کنید خب که آلودگی وارد چشمتون نشه و قطره های مناسب بگیرید برای چشمتون از دور خونه بریزید که اذیتتون نکنه خب حالا ببینید بچه خارجی سمت چپ یه خارجی سمت برای اینکه موقع خارجی زدن اذیت نشن اول یه ذره الکترود رو پیشگرد میکنن ببین روی این قطعی که به نسل خودش اینجا افتاده خب ماسکاتون رو بزنید یه ذره الکترود رو زیاد میکنم بعد میام سمت چپ رو خارجش میدنم بعد سمت راست حالا تا جایی که این الکترودم برسه این درس حرکت میکنم میام ببینید از ها یه مقدار فاصله میگیرم که روش دوشوری نکنه خب، ببین بچه همیشه یکی دو سانت مون... دو سه سانت مونده الکترود تموم بشه جوشکاری قطع میکنیم چون اگه تا آخر الکترود استفاده کنیم این انبارکمون آسیب میبینیم چون ریکشش کشش پلاستیک داخلش هم یا برنجی یا مسیه که آسیب می‌بینه خب، شما خودتون الکترود رو میبینید موقع بله دیگه خب، من فقط همین جرقه رو میبینم خب چون یه مقدار فاصله بیشتره خطره ببینید بچه ها شدت نوری که قوس الکتریکی داره خیلی زیاده فقط ما این محدوده رو میتونیم ببینیم خب و این شیشه ها تمام به صدا اون اشعای موزه رو شیشه ها به خودشون جذب خب من اینو این طرفش رو تا جایی که الکترودم رسید زدم ببینید به این شکل حالا طرف دیگه شم میتونم دیگه این طرف رو نمیخواد خالدیش بزنیم میتونیم کامل چیکار کنیم؟ پیشکاری هم کنیم یه نظر الکترون رو شیر میکنم حالا میام زاویه دست پنجه میکنم ماسک رو این بچه چون اون طرف رو جوش داده بودم قطعه داغ بود این طرف رو زود شروع کردم آخراش حرارت توی سطح فلزم خیلی بالا رفت و یه مقدار اگه دیدید قطعه رو سرخ کرد و زود خب خیلی آروم چون خیلی داغه